レストランこの辺だったと思うんだけど今125か127えー、っと151だからあれどこだっけな129かこう奇数がね並んでるんだよねベトナムの住所131もうちょっと先かえ314迷ったんだけどどこ行けばいいの